Varlık sözle başladı. Ol dedi, oldu. Sen onu anmazsan varlığın meçhul. Var olan biz söze muhtaç. Sözü olmayanın canlı olduğunu nasıl iddia edebilirsin ki? Sözün yoksa yoksun. Bismillahirrahmanirrahim. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin bana nankörlük etmeyin. Bu söz ancak ve ancak onanınca gerçek. Çünkü tek gerçek Allah'ı Zülcelal. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun gerçekliğini bizlere öğrettiği için bu dünyadaki en büyük gerçek. Peygamber Efendimizin yolundan gidenler gerçek. Gerisi yalan bu dünyanın. Yalandan hariç ne varsa gerçek. Peki siz bu gerçekliğin ne kadar gerçek olduğunu farkında mısınız? Allahu Zülcelal'in varlığının zikriyle gerçeği hissetmeye var mısınız? Birisi sizi seviyor olsa ancak siz ona ben de demeseniz bu sevgiyi içinde taşıyan insan için ne çekilmez bir hayat olur değil mi? Siz ona ben de seni seviyorum deyince o kişi anlar sevdiğini. O zaman hisseder sevildiğini. Eğer Rabbimiz bizi sevdiğini beyan edecek işaretleri vermeseydi ne bilirdik bu dünyanın gelip geçici olduğunu. Tek gerçeğin yalnızca o olduğunu. Biz bizi sevdiğini söyleyen Rabbimizin kulluğuyla mutmain oluruz. Gayrısına mümkün. Peki onun bizi sevdiğini nasıl anlayabiliriz? Nefsimize zor gelen şu zikre sarılmadıkça mümkün değil. Hem nefsimize ağır gelen zikrullahla meşgul olup şanını yüceltmeye niyaz ettiğimiz o büyük zatın bizi anmasını istemez misiniz? Allahü Zülcelal beni zikrediniz ki ben de sizi zikredeyim buyuruyor. İnsan biraz tefekkür etse nasıl bir muhabbete nail olduğunun farkına varmaya başlıyor.'' Bazen ve doğal olarak insan inası gelmiyor. Ya Rabbi diyoruz biz seni zikrederiz. Biz senin zikrinle coşarız ama senin bizi zikrettiğin hakikatine ulaşacağımız zikir nasıl olabilir? Hangi zikirdir ki o biz senin tarafından anılmış olabilelim? Senin de bizi sevdiğini bilmenin yanında hissedebilelim. Bilmek değil hissetmektir arzu ettiğimiz. Zira her ne kadar beni sevdiğini bilsem de hissetmek isterim. İmdada iki anahtar yetişiyor elhamdülillah. Birincisi bana şükredin, ikincisi beni inkar etmeyin buyuruyor Hazreti Allah. İmanın lezzetine varmak için kesin elde tutulması gereken iki anahtar. Şükür ve tevhid. Peki şükürle tevhidin beraber anılması nedendir? Tevhid akidesi uğrunda mücadele etmek hep bir zorluk, hep bir sıkıntı, hep bir hakikat uğrunda verilen mücadeleyle anılır. İnsan bu. Allahu Zülcelal'in varlığından hariç tüm varlıkların tanrısal özelliklerini reddetmesi zordur. Dünya menfaati ve meşveret uğruna boyun büker. O zaman Rabbinden uzaklaşır. Unutma ki tevhid sadece La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek sonuçlanan bir süreç değildir. Fiil sözle başlar. Bütün semayı ayakta tutan tevhidin sözü insana diğer her şeyin dünya menfaati olduğunu hatırlatıyor ve unutturmuyorsa insan hayata gerçekten başlamış oluyor. Hayat la ilahe illallah ile başlar, ayeti kerimede beyan edilmiş ikinci anahtar olan şükür ile devam eder. O şükür ki içinde ibadet var, yaşamak var, hizmet var. Şükretmek sadece elhamdülillah demek değildir. Şükretmek sadece kaybolduğunda bu da sendendir ya Rabbi demek değil. Şükretmek, tevhid uğrunda verilen mücadelenin tamamında her şeyin Allahü Zülcelal'den gelip her şeyin Allahü Zülcelal'e gideceğini iyi bilmektir. Bilmenin yaşama dönüşmüş halidir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Şükrün hikmeti tevhidin insanda var oluşudur. İnsanın yeryüzünde şükredebileceği en büyük gerçek iman ehli olmasıdır. Bundan daha büyük bir nimet yoktur. Nimetlerin en yücesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olmak şerefidir. Biz ancak böylelikle varabildik tevhidin zevkine. İşin hakikati şu ki, insanı küfürden alıkoyan şükürdür. Zikir şükrün süsüdür. Rabbin seni zikrediyorsa sen nimetlere şükreden mütevekkil iman sahibisindir.'' Kalın sağlıcakla.